orduan ja unibertsitatera joan nintzen karrera egitera eta konturatu nintzen euskara klaseak e, zeudela doainik Euskal Herriko e, irakaslekin. Bai. Orduan eman nuen, bere alaen gatxatu nintzen eta eta asko ikasi nuen Argentinan. Gero ja hemen Euskal bai. Herrian jarraitu izan dut ikasten, bai. baina gehiena ja. izango luke Argentinan ikasi nuen. Baina hemen iritsi nintzen eta Euskaraldia kartelak eta eta hau bai. da. Eta orduan izen eman nuen, baina bai. pixka bat beldurtuta. Orduan, bueno, ze, belarri prest izango naiz, baina beldur nengoen ea bestek ze espero zuten diren bai. Eta bai. hau irugarren aldi izango da, eta ja, bueno, badakit eta... Eh, hau eh, bizi izango zara. Urteekin aurriritzi asko gainditzen ikasi dut, kostata, eta ikusi dut, ba, lehen zaila, zailtza tokietan ere, saiatu ezkero, ez dala inzaia lortzea, nik euskera zegin arren eta parekoak ez bali madaki ere, sola sali bat izateko, abera ba, gaztelania zerantzun da, adibidez, eta horrelako lako eh, sola sali asimetriko horiek eta horien bidez. Oso importantea da, eh, horren inguruan kontzientzia hartzea, Gania, kanpotik etortzen direnak kontuan hartzen, ez? Bai, eh, bai, bai, beste estereotipo, bueno, estereotipo guztia dira mugak bai, azkenean, bai. ze... Zuk zeu, egiten duzun irudi horri, ez? Eba, jartzen dizkiozu kateak eta hortik da mugitzen, eta askotan hori baina asko ez da errealitatea. Nire, bikotekide adibidez, eh, bai. aurten lehenengo aldiz emango ditzena, ah, belarrek ez ezala, eta... Nik egia esan nahiko testu inguru erdaldun batean bizi naiz, baina ikusten ari naiz e, jarrera batzuk aldatzen ari direla, bai. portaera batzuk, ez? Denok ezin dugu izan, hau bizi, orduan ondo dago belarri pres figura bai, egotea, bai. ez? Eta horrelako aukerak ematea eroso egoteko, eta aldi benean zure burua koeske batiak igotzeko aukera emate hori hori oso Eta aurden zer, zer espero duzu? Ba ez dakit, ez dakit egia esan. Gaude irudipena da, eh? baina gaude bola batian, ba hori, ba, pandemia gogor batetik gatoz, eta badao giro bat gogua kalera ateratzeko eta besteekin egoteko bai. eta horre lagundu beharko luk, hori da, eta horre lagundu beharko luke, bai. berez. Baina ez eh? ez itxaropen gehiagizkorik izan nahi, ezakit, ezakit. ezakit.